Okay. Hey. Е, да, да, да. Чувството ти за мухур го няма, ето до нощ ти стигна, че а? пазаруваш. А, да, да, рот стига. Да, да, да, да, да. Да, да, да. Давай, давай. Давай, давай. Ай. Да да, пак. Или да остава там, или... Чакай, да. you.